Zaključilo se, zaključilo dve. Lej, to je tukaj. Dajmo še eno zavrtet, no? Dajmo še eno. Slušamo, dajmo še eno. Hvala za pogum in ta tvoj mili glas. To je pesem za najin čas. Vem, da skupaj bova zmogla vse. Mm. Še v sanjah skupaj stvari z dobro nama grem. Страх е вод образа ни, всек се чиса да бои, сипе много со пъти, редко сричаш рез люди. Ни два сва им вила сричо, среди цисте гниче празни, вихре нашла спецва вода сърца, а, а. То поезия е за два, Saj moja duša poje, vem, da te ljubim, zaupam ti ostala sva. Večnajo večne loči, veš, da to čutim Sanje si prišel in tam me res poznal se spet stani Strah je vodo prazen ni Vsak se česa kdaj boji Slepe mnoge so poti Redko srečaš res ljudi Mi dva sva imela srečo Sredi ceste gliče prazne vihre Našla spet sva vodo srca A, ah je za dva, saj moja duša poje, vem, da te ljubim. Zaupam ti, ostala sva doma, nič naju več ne loči, veš, da to čutim. Mm -mm -mm. Hiša polna sonca je in sončna pot je prav do nje. Kdo te ljubi bolj kot sebe, več ti vzame, več ti da. Res lepo je, naj ne mine, naj še skupaj sanjava. To poezija je za dva, saj moja duša poje, vem, da te ljubim. Zaupam ti, ostala sva doma. Нічною врачною ночі віжда то чути. М-м-м.